saya Edi Kuswaya dalam vlog news ngevlog sambil news hari ini saya mau mereview beberapa keris yang saya dapat saya bukan ahli keris hanya suka bukan kolektor juga ya tapi biasanya memang kalau saya lagi main-main gitu suka dikasih orang keris kalau nggak salah saya pertama punya keris itu 2008 saat saya riset kisah raja-raja legendaris Nusantara saya punya tiga keris tapi saya kasih ke kakak saya sekarang ada lagi biasanya pasti nambah karena keris itu cocok-cocokan ini kita kan buka salah satu saya bukan ahli keris tapi saya tahu sedikit minimal kalau membuka keris itu posisi harus di atas hidung tidak boleh begini karena biasanya keris ini mengandung racun dari namanya warangan jadi kalau nyuci keris itu pakai batu itu kayak gula batu itu namanya warangan jadi kita kalau buka keris harus di atas begini di atas hidung ini ya cuma nggak harus tinggi tinggi tapi nggak boleh di bawah harus begini ini jempol kita di sini tarik nah ini keris memang belum dibersihkan tapi pamornya sebenarnya kelihatan pamornya ini kayak antara melati rinunce atau uh, eh, tunjung derajat yang ada bulat-bulat begitu nih di dalam sini nanti kita ambil detailnya atau kalau paling gampang ya ini sih kemungkinan menurut saya jenis kulit semongko sayangnya keris ini di bagian sininya itu udah agak gerumpil ya agak rusak tapi apakah ini seimbang atau tidak apakah ini cocok atau tidak biasanya saya mengujinya dengan cara yang sangat sederhana ketika keris memiliki keseimbangan antara pemilik dan kerisnya dia biasanya mau berdiri kalau tidak mau berdiri biasa saya kasih orang ini tidak ada apa-apanya tapi kalau megang keris memang nanti harus dicuci tangannya ya karena ini ini besi tua saya hanya membutuhkan melihat apakah ini seimbang atau tidak ataukah cocok atau tidak tidak mudah sih tapi harus dicari dulu tempat yang rata bukan kerisnya sakti apalagi bukan saya yang sakti tapi ini hanya faktor keseimbangan bagaimana saya bisa artinya keris ini cocok dengan saya energinya sama ini tidak ada apa-apanya tidak ada hoax, tidak ada tipu-tipu ya. Memang dia dibuat dengan sangat seimbang. Bagaimana zaman dulu orang-orang zaman dulu sudah berpikir bahwa keris ini seimbang, menyeimbangkan antara alam dan lingkungannya. Ini tidak ada apa-apanya diambil ya begitu aja ini juga bisa berdiri seperti ini tapi kalau saya melakukan ini anda akan menganggap saya sakti jadi tidak perlu ya saya kembalikan lagi ini harus dicuci saya nggak tahu ini jenisnya apa kemungkinan adalah tilam upih atau jarak tilam keris ini kemungkinan dibuatnya sekitar eh, ada dua jenis sebenarnya keris kamar dikan itu yang dibangun setelah abad ke-19 biasanya digunakan oleh pejuang-pejuang kita untuk berperang melawan Belanda kemudian turun kalau sebelum abad 19 artinya sebelum 1900 sudah masuk keris kuno kemungkinan keris ini sih kamar dikan ya kamar dikan di bawah kamar dikan tapi kalau melihat dari gonjonya dari pamor-pamor terus dari usia batu kemungkinan ini dibuat di abad 17 Matraman atau Pajang kalau ngelihat dari ininya sih Jawa Tengah Solo tapi tidak bisa dikatakan bahwa ini keris Solo karena ininya pasti sudah baru semua tapi yang menarik adalah orang-orang zaman dulu membuat dengan sangat-sangat seimbang kalau ini warangannya Jogja atau Jawa Timuran biasanya lebih ganas begini ini nggak boleh dibuka kalau ini karena isinya kris manten ini ada satu lagi kita coba bukanya juga harus sama begini ini lebih tua menurut saya karena urat-uratnya di sini ada kayak lubang-lubang besi yang sangat-sangat tua kemungkinan kalau dilihat dari beratnya kalau ini tadi lebih ringan keris yang lebih ringan biasanya dibuat setelah era Majapahit Kenapa? Karena waktu em Empu Supo membuat keris yang namanya keris eh, zaman-zaman uh, segitu ya Kiai Sengkelat ya yang dibuat Empu Supo itu Empu Supo itu kayak penemu keris bahwa keris harus ringan Kenapa? gitu Karena zaman Majapahit Gajah Mada dan pasukannya ini melakukan serangan dengan kapal Kalau senjatanya berat kapalnya bisa tenggelam atau tidak bisa membawa banyak senjata sehingga keris di era Mpu Supo itu setelah Mpu Supo itu biasanya lebih ringan. Kalau saya lihat ini kemungkinan ini keris zaman Majapahit karena lebih berat ketimbang yang ini. Ada perbedaan, kita coba buka. Ini lebih ringan. Sangat-sangat ringan. Ini sudah modern menurut saya. Kemungkinan Mataram lah. Mataram yang baru ya. Sultan Mataram, tapi kalau ini kemungkinan era Majapahit atau era Kediri karena lebih berat kita coba apakah keris ini cocok saya sih suka ini dan itu juga saya suka karena dia ringan ini tidak ada papanya ya tidak ada kesaktian apapun tapi ini adalah bentuk dari keseimbangan leluhur kita membuat apa ya seniman-seniman membuat keris pada zamannya itu sangat sangat-sangat luar biasa menurut saya tidak gampang tapi mereka bisa membuat keris dengan sangat indah dan berdiri istri saya sangat terkagum-kagum ini tidak ada apa-apanya tidak ada jin tidak apa-apa karena ini sekali lagi inilah keseimbangan leluhur yang dibikin dengan penuh cinta kasih itu dari besi berlapis-lapis dipukul dipukul dipukul dipukul sehingga jadilah pamor ini tidak ada apa-apanya tidak ada tali tidak ada apapun hanya ada keseimbangan dan saya kenapa saya suka keris karena keris itu seni ada seni lukis dan seni peran ini lebih berat kita masukkan ke tempatnya nanti kita akan coba mencuci biasanya kalau mencuci keris itu pakai air kelapa direndam sehari semalam terus digosok-gosok pakai jeruk nipis kalau bisa pakai keluak Masukkan ke sini ini sayang sekali ya ininya agak sudah rompa kata orang tapi sebenarnya bisa diganti ini tapi biarkan dia ya, begitu saja sebenarnya saya pengen membuka ini biasa kelihatan asli atau palsu itu dari sini dari ujung gagangnya ini kita buka nah kalau keris asli dia nyatu nggak bisa keris kuno biasanya ada juga yang baunya udah patah tapi sekali lagi ini hanya seni tidak ada unsur apapun hanya benda yang harus kita koleksi karena kalau kita tidak mengkoleksinya akan dikoleksi oleh orang lain oleh orang luar negeri saya Endi Kuswoyo dalam oh ya satu lagi lupa ini anggaplah keris kuno ini juga keris kuno tapi namanya memang harus ditanyakan ke ahlinya kalau ini ini mainan ini mainan namanya no, nogo kembar jadi memang dia kepala naga ini dulunya aslinya juga ada yang model-model begini juga ada ini biasanya keris-keris begini ini yang megang misalnya perempuan e, kalau ada kita sering nonton film jadi dia diselipkan di sini untuk menjaga diri dari pemerkosaan dari orang-orang jahat tapi biasanya kalau perempuan dia lebih kecil lagi biasanya atau dipakai untuk tusuk konde atau disimpan di paha ini senjata 30 cm lah ya kalau ini adalah keris yang sangat berharga karena ini adalah garis manten nyambutnya aja susah wah nah ini garis manten jadi hanya terbuat dari seng biasa tidak perlu diperdebatkan kalau ini ini nggak bisa didirikan lagi coba nggak bisa orang ini tidak ada keseimbangan Tapi coba aja saya wah malah dia bisa berdiri di sini ini keris manten tuh mah bisa berdiri di sini ya. nih keris manten bukan kaleng-kaleng keris manten ini hanya untuk hiasan masukin aja susah bukan ya begitulah sedikit review dari saya yang Kusoyo dalam vlog news ngevlog sambil nge-news mari kita lestarikan benda-benda pusaka yang ada di sekitar kita ini not for sale kalau dalam bahasa keris tidak dijual tapi dimaharkan barang siapa berkenan biasanya akan sini dong buat saya maharnya berapa gitu ya saya Andi soyo masalah bentuk masalah segala macamnya saya kurang paham karena memang banyak sekali pamor-pamor dan bentuk keris yang ada di Indonesia yang jelas saya meyakini ini keris dibuat sebelum abad ke-19 ini lebih lama karena berat yang ini pasti setelah era Majapahit karena lebih ringan dadah